गुड आफ्टरनून क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है ये है object oriented programming language and what is the object oriented programming language and features of OOPs के बारे में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं आज सो uh, so, हम बात करते हैं बेसिकली जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है हमारे पास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट दैट मीन्स आपके पास में what is the object is a discrete entity is called a object ठीक है या रियल टाइम एंटिटी भी कह सकते हैं आप इसका ऑब्जेक्ट को एंड ओरिएंटेड मीन्स क्या होता है way of thinking actually different way हो जाते हैं आपके पास में थिंकिंग uh, करने के and programming also you know के set of instructions is called a program and uh, हम बात करते हैं कि कोई भी आपके पास में कोई प्रोग्राम होता है किसको आप डेवलप करने के लिए जो यूज़ करते हैं कोई प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं उसके डिफरेंट uh, वेज होते हैं एक्चुअली जिनको आप मॉडलिंग भी कहते हैं मॉडलिंग के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यूज़ करते हैं तो हम बात करें वो डिफरेंट मैटर हो जाता है फीचर्स ऑफ उप्स में आपके पास में फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ठीक है what is the object object is a real time entity that has well defined attribute and behaviour actually आपके पास में किसी भी बिहेवियर को या फिर रियल टाइम एंटिटी जो आपके पास में रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो ठीक है वो क्या हो जाता है आपके पास में ऑब्जेक्ट हो जाता है ठीक है लाइक like दैट मैं बात करता हूँ ए पेंसिल ठीक है कोई भी सिंगल पेंसिल होती है या फिर पेन होता है वो क्या है एक रियल टाइम एग्जिस्ट है एग्जिस्टेंस है तो वो क्या है हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ठीक है ए फिजिकल थिंग भी कह सकते हैं इसको ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में बात करता हूँ क्लास क्लास क्या है it is the it is the process of grouping logical related object that can भी इजिली मैनेज एक्चुअली जो सिमिलर uh, टाइप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो ग्रुप है वो आपके पास में क्लास होता है सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टीज़ लाइक दैट मैं बात करता हूँ कार की बात करता हूँ कार uh, एक जो सिंपल कार है वो क्या है एक और आपके पास में क्लास है बिकॉज ऑल कार्स के आपके पास में फोर व्हील्स होंगे एंड उनका इंजन होगा एंड उनमें सिटिंग होगी सिटिंग कैपेसिटी होगी सो दैट इज़ आपके पास में ये क्या हो जाता है एक क्लास हो जाती है उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन प्रॉपर्टी हो जाती है ठीक है तो दैट इज़ अ क्लास ठीक है सेकेंड थिंग हम बात करते हैं अब जो इसके सब क्लासेस हैं एक क्लास के सब इनर क्लासेस मल्टीपल हो सकती है पॉसिबल है आपके पास में एग्जाम्पल लेते हैं कार की आपके पास में मल्टीपल कंपनीज़ है लाइक दैट हुडई है आपके पास में या फोर्ड है या फिर आपके पास में कोई अनदर कंपनीज़ है तो सभी के ये इनर पार्ट्स हैं ठीक है एंड उनकी जो इनर क्लासेस हैं उनके अंदर सभी की कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी तो दैट मीन्स मैं बात करता हूँ हुडई है हुडई अपनी फंक्शनलिटी डिफर रखती है टू अनदर अनदर कंपनी से ठीक है तो ये आपके पास में inner class can be possible next इनकी बात करूँ मैं कि data abstraction and encapsulation data abstraction that means unnecessary information को हाइड रखना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हाइड हो जाती है उसको हम डाटा एब्स्ट्रक्शन कहते हैं नेक्स्ट थिंग मैं बात करता हूँ इन कैप्सुलेशन यू कैन से कि आपके पास में जो ऑल इन्फॉर्मेशन है जो बेस्ट्रक्शन ने जो हाइड की थी उनको एक सिंगल प्रॉपर्टी में सो सो कर देना आप नॉर्मल सी बात है आप थोड़ा सा इसके कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि आप ये रिमाइंड ही नहीं रहता आपको लर्न ही नहीं रहता कि डाटा बेस्ट्रक्शन क्या है और इनकेप्सुलेशन क्या है कुछ इस टाइप से याद रखिए आप कि जो कैप्सूल है कुछ ये ये कैप्सूल याद रखिए आप कैप्सूल मीन्स क्या होता है कि आपके पास में कोई भी कैप्सूल है उसके अंदर मल्टीपल केमिकल्स होते हैं ठीक है जब मल्टीपल केमिकल्स होते हैं लेकिन उसकी बॉडी जो होती है वो सिंगल बॉडी होती है तो दैट मीन्स आपके पास में बैक साइड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ठीक है वो सारी होती है लेकिन आपको फ्रंट में वन मेथड सो होता है सो so, इनकेप्सुलेशन आपके पास में क्या हो जाता है सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो इनकेप्सुलेशन का हम यूज़ करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है actually basically inheritance is is a relationship always आपके पास में जो इनहेरिटेंस बोली जाती है वो इज ए रिलेशनशिप बोली जाती है because inheritance is the one feature use to another class के single class feature use to another class यही तो होता है सभी को पता होगा ठीक है एंड बेसिक पर्पज़ क्या होता है इसका रीयूजबिलिटी होती है आपके पास में रीयूजबिलिटी अब इनहेरिटेंस आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल देते हैं ठीक है आपने देखा होगा कि कोई भी पेरेंट्स हैं उसके जो चाइल्ड्स हैं तो उसमें जो उसके फीसर फीचर्स हैं जो पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं वो चाइल्ड में आ जाते हैं आपके पास में ठीक है सो so, जो जो चाइल्ड है वो ऑलवेज यूज़ करता है किसके फीचर्स यूज़ करते हैं पेरेंट्स के जो फीचर्स हैं उसको यहाँ वहाँ पर यूज़ करता है जावा इनहेरिटेंस के केस में हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीमोर्फिज्म पॉलीमोर्फिज्म हमारे पास में क्या कंसेप्ट आता है कि पॉलीमोर्फिज्म वन ने मल्टीपल थिंग हो जाती है मैनीफॉर्म्स हो जाती हैं आपके पास में आपने कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल देखे तो आपने देखा होगा कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो वो एक कॉलेज के अंदर जाता है तो वो स्टूडेंट है यदि वो घर पे जाता है तो वहाँ पे वो चाइल्ड है यदि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जाता है तो वहाँ पे फ्रेंड है यदि वो अनदर किसी रिलेशनशिप में जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटी हो जाती है तो it is a polymorphism feature actually ठीक है वन ने मल्टीपल थिंक हो जाती है आपके पास में मैनी फॉर्म्स हो जाता है तो ये आपके पास में पॉलीमोर्फिज्म का कंसेप्ट है ठीक है अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास में ना सिंपल प्रोग्राम जावा के अंदर जो ये ऑल फीचर्स हैं ये अवेलेबल होते हैं कि नहीं यस इन्हें सिंपल प्रोग्राम जावा के अंदर ऑल फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं इसको हम चेक करने के कुछ डिफरेंट मेथड है जिसको हम चेक करते हैं कि हम कैसे उसका यूज़ करते हैं चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड ओपन करते हैं देन हम बात कर रहे हैं कि एक सिंपल से हमने क्लास बनाई है था लेकिन हम बात करें प्रैक्टिकली इसको हम कैसे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल यूज़ करने के लिए हमारे पास में डिफरेंट वेज होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं लाइक uh, दैट हम देखते हैं हमने एक सिंपल सा जावा का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर uh, जो क्लास है हमने ऊपर टॉपिक डिक्लेयर कर दिया and public static void main का हमने यहाँ पर यूज़ किया देन आपने यहाँ पे एक हेलो प्रिंट कर लिया अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम इसको रन कैसे करेंगे तो हम चेक कर लेते हैं इसको रन करने के लिए कैसे करेंगे कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की नॉर्मली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे देन आपने एक ऑब्जेक्ट क्लास ली यहाँ पर javap and Java dot lang dot object आपके पास में यहाँ पर क्लास हो गई है इसको हम चेक कर लेते हैं देखिए ऑब्जेक्ट क्लास यहाँ पर बिलोंग करती है ठीक है Java dot lang dot object आपके पास में बाई डिफॉल्ट क्लास होती है जो सभी के टॉप पर होती है तो जो टॉप क्लास है एक्चुअली वो इसको यूज़ करती है ठीक है जिसका हमें एक्चुअली यूज़ किया जाता है सो उसके थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है देन मैं बात करता हूँ कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं कि आपके पास में जो कंपाइल्ड है आपके कोई भी क्लास आपने कंपाइल की है तो दैट मीन्स आपके पास ये होगी एंड जो अनदर हमारे पास में जो लैंग पैकेज है वो ये आपके पास में बिलोंग करता है यहाँ पर आपके पास में ठीक है तो ऑब्जेक्ट क्लास आपके पास में बिलोंग करती है यहाँ पर एंड uh, देन मैं बात करता हूँ प्रिंट एल एक्चुअली आप प्रिंट एल आपके पास में एक प्रिंट स्टीम क्लास का मेथड ही होता है एंड uh, मैं जो कंसेप्ट आपके पास में अभी इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट था वो आपके पास में फॉलोअप हो गया है यहाँ पर फॉलोअप कैसे हो गया बिकॉज जो सिस्टम क्लास है ये लैंग पैकेज से बिलोंग करती है एंड जो प्रिंट एल एन मैथड है ये आई पैकेज से बिलोंग करता है इनपुट आउटपुट पैकेज से बिलोंग करता है चलिए चेक करते हैं कि इनपुट आउटपुट पैकेज से ही बिलोंग करता है कि नहीं ओनली जो ये ए है ए भी लिखना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है सिर्फ आपको जावा जावा पी लिखना हो आयो लिखना होगा दैन उसके बाद में आपके पास में जो कौन से क्लास से बिलोंग करता है तो हमारे पास में ये प्रिंट अनदर वे में हमारे पास में क्लास हो जाती है प्रिंट स्ट्रीम क्लास होती है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है अब ये देखिए आपके पास में जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास है तो print stream print stream class के अंदर आपके पास में बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं एंड इन दिस क्लास आपके पास में प्रिंट स्ट्रीम आपके पास में जो एक्सटेंड कर रही है किस किस के एक्सटेंड एक्चुअली आपके पास इनहेरिटेंस का केस एक्चुअली यहाँ पर आपके पास में तो एक्सटेंड आपके पास में आईओ फिल्टर को आपके पास में यूज़ कर रही है ठीक है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं आईओ को देन हमारे पास में हम बात कर रहे थे बेसिकली uh, जो इसके प्रिंट प्रिंट एलन के प्रिंट एलन मेथड के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली मैं यहाँ पर आपके पास में इनहेरिटेंस का केस भी हमारे पास में सक्सेसफुली हो गया दैट मीन जो सिस्टम क्लास है एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास है वो दो एक दूसरे को इनहेरिट कर रही है ठीक है इनहेरिट अब नॉर्मल से अब मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म कंसेप्ट क्या कहते हैं नेम मल्टीपल थिंग आपके पास है ठीक है मैनी फॉर्म्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है सकते हो many forms in the sense आपके पास में प्रिंट के बारे में बात करते हैं तो प्रिंट मेथड का देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है आपके पास में यहाँ पर मेरे पास में जो प्रिंट एल मेथड है ये देखिए प्रिंट एल मेथड मेरे पास में कैरेक्टर भी बिलोंग करता है आपके पास इंटीजर भी लॉन्ग भी एंड फ्लॉट भी एवरी टाइप के जो आपके पास में प्रिंट एल एन है वो यहाँ पे कंटेनिंग करते हैं तो दैट इज़ द ये पॉलीमोरफिजियम ही कंसेप्ट है आपके पास में कि वन नेम आपके पास में मल्टीपल जगह पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं आप मे भी आपके पास में जो इसका जो दैट मीन्स हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है लेकिन यहाँ पे कंटेनिंग जो वैल्यू होती है वो यही है आपके पास में एंड जो मेथड नेम है वो कॉमन मेथड नेम है प्रिंट एन यहाँ पर तो दैट इज़ आपके पास में पॉलीमोर्फिज्म कंसेप्ट आपके पास में यूज़ कर रहा है ठीक है एंड uh, बाकी जो डिटेल में हमारे पास में जो ये टॉपिक्स हैं उसके जो फीचर्स हैं हम बात करें नई टेंस हम आगे फिर uh, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो सिर्फ हमने इसका ओवरव्यू लिया है बेसिकली एक्चुअली हमारे पास में जो उसके जो फीचर्स हैं उनका ओवरव्यू हुआ है यहाँ पर एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे thank you class and please मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा थैंक यू